Hola, hay? buenos días. Mmm. déjeme pensar. Ah, coño, es usted pajero. Mm, no, no, no, yo no me hago pajas. Siempre he oído que si te haces muchas pajas te salen granos. ¡No se toque! Eh, eh, eh, la Virgen. ¿Qué te...